මෙන්තං බෝධි සම්වාරේ නිබ්බන්තං වත්තක ජාතියං යස්සතේජේන දාවගී මහා සත්තං විවජ්ජයේ තේරස්ස සාරිපුත්තස්ස ලෝකනාතේන බාසිතං කප්පත්ටයි මහාතේජං පරිත්තන්තන් බනාමහේ අත්තිලෝකේ සීලගුණෝ සච්චංසෝචෙය නුද්දයා තේන සච්චේන කාමී සච්ච කිරීය මනුත්තරං ආවජ්ජිත්වා දම්ම බලං සරිත්වා පුබ්බ කේජිනේ සච්ච බල මවස්සාය සච්ච කිරිය මකාසිහං සන්තිපක්කා අප තනා සන්තිපාදා අවත්්‍යනා මාතාපිතාච නිකංතා ජාතිවේද පටික්කම සහසච්චේ කතේතුයිහං මහාපජ්ජ ලිතෝසිකි වජ්ජේසි සෝලෙස කරීසානී උදකං පත්වා යතාසිකී සච්චේන මේ සමෝනත්තේ ඒසාමී සච්ච පාරමිතිී